лихой головой. Krishna silly, silly. Yeah. другие остались. Я не успеть да, свою песню. Свою я в самом конце спою. Да. От нее, я думаю, две, наверное, или три. Ну, две давайте. Песня. Следующая песня называется «Дума». Думай, думай. песня boy.